We interrupt this program to bring you a special public service announcement. I'm out, I'm out. أمان أمان أرمان أرما أرما Yeah. أمان أمان أرمان بان أرما أرما بان إمان